Э, добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте мне сходу сразу поздравить вас всех с праздником. Я бы сказал, ну и скажу, конечно, с Днем Защитников Отечества, но знаю наверняка, и сам таким являюсь, что для большинства находящихся в этом зале это День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Уж извольте мне и с этим праздником поздравить. Я буду много желать, наверное, в течение концерта, но э, изначально хочу пожелать всего лишь э, две вещи. Это мирного неба э, и здоровья крепкого, потому что э, от нас это не зависит, в какой-то мере зависит. А остальное, в можно организовать по мере возможностей и сил. А э, начать хочу с песни у меня все время как-то так получается, нету такого конкретного полетного листа. А, но друзья, мои однокашники, они сказали, мы не сможем прийти на концерт, но мы будем внимательно смотреть, не дай бог не споешь эту песню. Песня очень старая, я к ней спокойно отношусь. Написана в училище более 30 лет назад. А, но она посвящена всем военным, всем-всем. Поэтому вот э, в связи с праздником. Опять стучат колеса считай километры Меня по жизни носят Дорог разбитых ветры На автомата сталь Надеюсь, как на Бога И вновь носит сталь, моя. Судьба, дорога Приют мой в тех местах Где бросил я фуражку Где сохнет на гвоздях Промокшая рубашка Мой цвет один защитный Мой спутник автомат Лишь он надежный щит мой Да несколько гранат Мне надоело по миру носиться Мне часто сон один ночами снится Открыл я дверь у устала улыбнуться И прошептала я тихо, мама, мама, я вернулся Мне надоела фляга С водой или с коньяком Подай-ка лучше, мама Мне кружку с молоком Здесь не войска, здесь дом И я с улицы котенок Мне воевать потом А здесь я как ребенок Вы можете спокойно Гулять хоть до рассвета Быть может где-то войны но это только где-то Хранят вас наши руки Нас не судите строго нам одни разлуки И вечная дорога Мне надоело обе руки носиться И часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устала улыбнулся И прошептала тихо мама, мама, я вернулся Опять стучат колеса Считая километры меня по жизни носят Дорог разбитых ветры На автоматах сталь Надеюсь, как на Бога И вновь уносит вдаль Моя судьба дорога Моя под дорога моя судьба дорога. Сегодня э, еду по Москве, с этими радио как-то слушаешь. И э, там, естественно, сегодня очень много программ про армию, много интервью, размышлений ну так мне просто на сердце легло один из э, аналитиков. Там разговор был про воспитание патриотизма там, и так далее. Просто фраза мне, э, вот она прозвучала, дословно, наверное, не получится, но было сказано. Э, один пролет русских витязей на Максе э, э дает воспитание патриотизма больше, чем 100 выступлений на различных собраниях. Раз, два, три. Нас сравнивают с птицами пустое. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постое, А птиц мы любим, только не по курсу. Мы выпали из летных наставлений, И, может, улыбнемся их листая. В театре пилотажных представлений Мы вместе, словно маленькая стая И верим, что вернемся, улетая Вращаем небо мы, в строю застыв Нам разрешают делать все по краю А срыв потока — это лишь потока срыв Нам не сорваться, главное летая Мы гвардия летающая такая Каскад фигур и перегрузки душат И в общем тяжело, но не смертельно Зато приятный женский голос в уши Настойчиво твердит, что все предельно Пусть даже сму, но мы ждем с небом встречи Ведь в небе все по-честному не врут Здесь крылья, как друзей надежных плечи, А в двух руках две ручки рус и руд, И двигатель и голос не сорвет. Вращаем небо мы в строю застыв, Нам разрешают делать все по краю, А срыв потока — это лишь потока срыв, Нам не сорваться, главное, летая, Мы гвардии летающая hayat Нас в разных странах ждут аэродромы На полную везде работать все будем А после, как всегда, вернемся к дому А тех, кто не вернулся, не забудем Гвардейский полк, навеки наша память Иван Никитич Кожедуб, он с нами вечно Дай Богу спеть нам в небе след оставить Ведь летный век до пули скрытежен, И раз пускай мы крикнем вам до встречи Та-да-да-да-да возрастая. Спасибо. Не буду уходить от традиций. Третья песня. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным «Будь здоров». И хоть я жил порой не так, как нужно, Отправился уже к нашим, но суров, Здесь главное исключительно суров. А встретили зачет на все пять баллов. Кто был не на полетах, прибежал, И даже сам Валерий Палыч Чкалов При встрече крепко руку мне пожал, обнял. Здесь дорогу мне, пожалуйста. Но главное, я снова здесь летаю, Неясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю, Летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. здесь Способ полет бывать осторожны На все виды допуски, даже на сложные Мы стали здесь все не настолько безбожные И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, Что с хлебушком черствым у уфотно со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными. Нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними — Невидимый военный городок, Заоблачный военный городок. На рай по заслугам не проходим, А в ад, а мы сами то не резон. Забор казарма, КПП на входе, У нас отдельный летный гарнизон, Для летчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача Летать с живыми здесь по небесам Стараться уберечь парней Иначе всем плохо, коль они приходят к нам Ой, плохо, как они приходят к нам Здесь по в полете бывать осторожно На все виды допуски даже на сложные мы стали Здесь все не настолько без осторожны, и нам уже можно. Теперь уже можно летать и без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризом для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан на тот граненый, Что с хлебушком чертом у фото со мной стоит. Вне возраста все летчики в полете, Равны все или летеха и главком. Здесь Нестеровская Кэрин в почете, И Удочкин смеялся детским юморком, а вось остальным, ну, да, особняком. Шумит нам про исправность в сим отчасти, припомянул за расстрел. Наверное, грузина здесь прав отчасти. На днях он целый город опять сгорел, и новый экипаж нам прилетел. Теперь сам я здесь таких встречаю. На входе гарнизонном КПП Я здесь за подготовку отвечаю В соответствии с небесным КПП Здесь курс другой, небесный КПП Здесь поздно полезли, бывать осторожны На все виды допуски, даже на сложные Мы стали здесь все не настолько безбожны И нам уже можно теперь уже можно Летать без границ нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уже не горит Но как же мне хочется выпить Стакан, но тот граненый что с хлебушком черствым у фото со мною стоит? Ах, как же мне хочется выпить стакан тот граненый, Что с хлебушком черствым у фото со мною стоит? Там уже можно, теперь уже можно. полях гуляют, Устроили какой-то шумный пир, И тучи землю лучами цепляют, Как будто бы замерз, молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, Чем этот ливень молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, Протрубятся мы в плен. Озябли на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем И жены радость тщательно скрывают Дождя увидев слезы на стекле Пускай гремит и молнии сверкает спокойней, пока мы на земле И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молнии зло Грустят аэродромные собаки Укрывшись от ненастья под крылом Озябли на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут, мы идем погода прекратила все полеты, И мы к земле привязаны дождем. Ждем. И время, как компьютер, вдруг зависло, Мы а на высокий бутадж под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел, И где-то канонадой фронта гром Напомнит нам о том, как мы летаем В свинцовых небесах, дождях войны Погода нас тревожила, едва ли летали Только ждали тишины Осядли на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут, мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем ждем. Озяблен а на стоянках самолеты терпеливо жду, но не идет. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. очередная годовщина а, вывода э, советских войск из Афганистана. Но ну, те, кто с этим связан, и даже не связаны, кто понимает важность э, того, что там происходило, они это понимают. Э, те, кто не, по... ну, не понимает, ну не понимают. А, ну, песня была написана как бы в эту тему. Там, та-да-да. да да

Там с приказами гонец, и моей войне конец Я живой и не остался я в долгу Надоели мне юга, здесь прострелена нога И смотреть на эти горы не могу Я, наверное, устал, я свое отвоевал До Москвы попутный бор меня возьмет Поеду на вокзал, я с войной завязал Я на север еду, вряд ли кто поймет Через каждую версту я все фляжечку карту Паровоз кричал ту-ту, поезд шел да будет шоу на Воркуту. А в блокноте адресок и пульсирует висок Я не знаю, как же мне туда войти Увидать чужую мать и просвенно рассказать Как на ПВ не сошлись у нас пути И так уже свинком приходил сам военком И заученную скорбно молвил речь Мол, сынок у вас герой, и за родину горой Но ну, простите, не смогли его сберечь Блин, Через каждую версту я всю пляжечку карту Паровоз кричал ту-ту, поезд шел Да поезд шел на Воркуту ним ругались целый год Он был парень еще тот, я чуть что и под арест его Гудбай, он не пропал козырек и патроны не берег Не путевый был и в общем раздолбай Он колючий был как еж, и чуть что хватал штык-нож без повода порой всех матан крыл Он был просто в рядовых, но горохных боевых Он от пули той меня с собой закрыл Da da da da da da Мир на век сошел с ума, на душе стоит зима, я устал и и меня пора, наверное, в музей Я смертельно одинок, а медаль и орденок Не заменят мне погибших там друзей Сердце больно бьет всегда, я себя сожму в кулак Я ведь стрелянный по жизни воробей Хоть Россия велика и дорога далека От себя не убежать, не хоть убей Через каждую версту Я всю фляжечку ко рту Паровоз кричал, ту-ту, поезд шел поезд шел на Воркуту А, буквально вчера вернулся из Нижнего Новгорода, ездил, навещал родителей. И вот это все время такая традиция, когда я приезжаю, знаю, мама накроет большой-большой стол. А, Там начинается такой э, переменный террор, как я его называю. А, и батя налюет рюмочку, знает, какую песню сразу спою, самая первая. Дай Бог, конечно, им здоровья, дай Бог э, Всем вам, у кого родители живы, им здоровья на долгие годы. У меня отец уже давно-давно в отставке, на девятом десятке лет полковник. А, очень, очень хочется, чтобы все они пожили. Батя, здравствуй. Не верится ей Богу, но вернулся я назад в мой дом. Батя, здравствуй. Устал я за дорогу и не спрашивай Пока что ни о чем Батя, здравствуй Был долгим год, как на войне 3 за 1 Но снова мы вдвоем Батя, здравствуй Весь год сказать хотелось мне обнять тебя Фразы все потом за старым сидим мы столом Покрепче что-нибудь нальем от батя от а тебя так отвык. и стопка водки заберет весь мир вокруг, перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела? Дожив пока, и не болят еще бока, иду как прежде прямо на пролом. А жизнь стремительно бежит, да и как цыганка выражит. Но минус, пожалуй, я потом. Проблемы есть, когда их нет Не стал пока не милым свет Хотя порой трясет, но лишь слегка Но свой я вытянул билет И с ним по жизни столько лет По жизни еду, бог с ним, а пока Заставим сегодня мы столом покрепче Что-нибудь нальем и хватит От тебя так отвык и стопка водки заберет Весь мир вокруг перевернет, развяжет Мой завязанный язык Батя, здравствуй Года свое клешней берут И ты еще чуть-чуть, но постарел Батя, здравствуй и пусть в не врут, Твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я на его, а не во сне Увидеть поскорее тебя хотел Батя, здравствуй Я дома, а не на войне Я год спустя, но все же прилетел Заставим сегодня мы столом покрепче Что-нибудь нальем, а батя От тебя я так отвык И стопка водки заберет Весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык Романтик кончился во мне Во юге даже и во сне Покрылись пылью детские мечты Ты сам когда-то спину гнул И лямку тридцать лет тянул А я теперь вот так же, как и ты Стараюсь правду говорить Не унывать и честно жить Как с мамой научили вы меня и звезд не хапаю с небес И в грязь пока еще не влез Живу как все деньгами не звеня За столом сидим мы столом Покрепче что-нибудь нальем Ах, батя, от тебя так отвык И стопка водки заберет Весь мир вокруг перевернет Развяжет мой завязанный язык Счастливо, батя так не хочу я уезжать и не разжать пожатие руки Счастливо, батя, ты молодцом и так держать Вот только, батя, маму береги Счастливо, батя Не сильно верю я судьбе, но верю Я вернусь в родимый дом Счастливо, батя Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все дом. Спасибо. А, чтобы не доводить э, дело до фраз из зала, я, <laughs> я, все, я знаю, кто там сидит, некоторые лица очень близкие и знакомые есть. Я ни, никогда не забуду, как здесь однажды э, после ряда песен раздался встревоженный голос из того угла. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Ласточки летают над землей Низко, значит снова не погода Будь уже небо здесь полгода Значит полтора, и я живой На три умножается войной Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то, что никогда не подводило кто-то называет крокодилом Птичку, про которую Пою ласточку беднистую мою Подтвердят нам трассер расчет Не ошибся летчик-оператор Нынче он как в фильме «Терминатор» Все, что снизу, убирает в Наш привет он тем и нашим шлет. Скажет, кто не страшному, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, Отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, а мы втроем под нимбом у нее Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты не погубила Обозвал же кто-то крокодилом Тут, что выручает нас в бою Ласточку пятнистую мою За спиной молотит пулемет Бортовой наш парень не из робких, Обложился лентами в коробках, Пулеметный сам себе расчет, Бортовому общий наш сочет. Надпись, что опасно, у хвоста даже дуракам ее смысл ясен, Нынче я действительно опасен горный край меня уже достал к черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дури кличет крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю ласточку пятнистую мою. Словно сто разгневанных богов Всю на нас обрушили свирепость В небе, словно маленькая крепость Мы видим огонь из всех стволов нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, Не проходят с ней такие штучки, Бережно держу ее за ручки, Словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, С той, которой песенку пою той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю. Ласточку пенистую мою Спасибо. А, ну, сравнительно недавно видел, как работают эти машины, проверенные машины. Думаю, поэтому именно они там работают, а не что-то новое. Потому что, как говорил один мой знакомый вертолетчик, а, говорит, это летающая винтовка Ми-24. А, и в любых условиях. А, там условия э, весьма такие суровые. Там это, <laughs> я вот следующую песню спою, ее премьера состоялась несколько недель назад на авиабазе Хмеймим в Сирии. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ И многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс Удобство снаружи футбола и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз И многие совсем не ждали здесь увидеть нас Другие времена настали мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты Скорачиваем в цели, словно гвозди По самому прямому назначению Здесь каждый вылет боевой от напряжения кипишь Кабина словно дом родной Вот только жаль, мне не поспишь А хочется очень Особенно ночью которые вечер не до сна И не уйдешь на бюллетень по распорядку Здесь война, что день, что ночь, рабочий день Здесь все на пределе Назначены цели мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес И сразу станут цифры 200, духи все в окрест Прицельные марки, тонкий крестик, миг на них поставит ширный крест делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи возмущались, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе не до этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Короче, мы в цель ему по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто «Very good!» Летать по много им нельзя, у них нормированный труд, им бедным не сладко. Жить по распорядку смертям уже не привыкать С годами стали мы грубее Два раза нам не убирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить в половину И к выстрелам в спину Минует нас по воле фарта Смерти холодок Года спустя полетной карты Выцвевший листок Напомнит нам до боли ярко Ближний, но далекий столь Восток! Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе не до этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхорачиваем в цели по самому прямому назначению, по самому прямому назначению, по самому прямому назначению. кстати, очень приятно, э, что здесь в зале присутствует, ну, я время от времени представляю своих друзей или просто замечательных людей. Просто касаемо, касаемо Сирии, э, ну не могу не сказать, что здесь сидит мой руководитель программы Сергей Кузнецов, который там две недели проработал, и это было непросто. И э, замечательный человек. Боже, извините меня, Андрей Аркадьевич заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал Казакевич Андрей Аркадьевич. Ну, только отсюда же. Доверяя жизнь волнам и ветру, Мне земля нужна лишь для разбега. Хоть и не мечтаю я о звездах, Ручку на себя здравствуй, небо. В небе опираюсь я на воздух, Каждый день по жизни как на фронте, Впрочем, я совсем не унываю, С шариком по центру в горизонте С песенкой по небу я летаю С шариком по центру в горизонте С песенкой по небу я летаю Порой что пар загоняет Виражи и прочие фигуры И в приборе шарик мой гуляет Станут лонжероны и нервюры На петле мне ветер подпевает Небеса с землей перевернуться, Возмущенный воздух пусть болтает Главное мне в горизонт вернуться Каждый день по жизни как на фронте Впрочем, я совсем не унываю с шариком по центру В горизонте с песенкой по небу я летаю С шариком по центру В горизонте с песенкой по небу я летаю Пусть туман повиснет на полгода Слякоть или дождь я не тоскую или летаю э, даже в непогоду, я ведь авиатор, я рискую. Я подал на свете все до краю, за мгновение те, что на закатах, в небе плоскостями я сверкаю. или летаю в трех координатах, в небе плоскостями я сверкаю. или летаю в трех координатах, да-да-да, па-па-пам, да-да. Каждый день пожитки как на фронте Впрочем, не совсем Я улыбаю с шариком по центру В горизонте с песенкой по небу я летаю С шариком по центру В горизонте с песенкой по небу я летаю С песенкой по небу я летаю А, такая песня про очень большой самолет, очень большой из истребительной авиации. Велетных смен на сегодня в плане И на стоянке ждут нас корабли Заря разлилась алой краской в пятом океане со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов Нас граждане за грохот упрекнут Но а кто-то в небе нас проводит восхищенным взором Отряд уходит с громом на маршрут Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней публичной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту, как проспект — там на земле нас ждать остались вынутые чеки И значит на чеку боекомплект Ракеты мирно дремлют на пилонах И верят, что не будут с ветерком Отчаянно носиться на различных эшелонах В погоне за каким-нибудь врагом Кругом волшебных облаков убранство. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам корабль, как по волнам, Хоть сорок тонн, а словно налегке. Если что, мы можем при желании На волнам увидеть звезды днем На потолке Ну а пока увидеть бы Илюшу В просторе океана голубом Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать Он пьет наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранства. На что на все четыре стороны Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом бескрайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижаясь, Отвернулся самолет и вряд И мы если и пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, Пока машины техники чехлят. Усталые, но радостные лица и громче нет звенящей тишины Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице Когда по плану, значит без войны Кругом волшебных облаков убранства Наш дом на все четыре стороны своем Мы патрулируем пространство Щитом великой и родной страны концерт в Звенигороде, и там э, вроде как э, структура Министерства внутренних дел везде авиацию любят. И там приглашали русских витязей как гостей ну, в честь э, 23 февраля. Ну вот просто разговаривали с мужиками. Ну вот не удалось слетать в Бахрейн. Все-таки вот иной раз э, вопросы политики не настолько влияют вот, на, ну, на, казалось бы, такие вещи. Э, помню, когда в 2014 году а, кубинка должна была лететь в Швейцарию, и Швейцария вот независимая страна, когда все там, вот санкции, они туда не полетят. Швейцарцы говорили, что все нормально, они у нас будут работать. Но ну, э, оказалось не все нормально. Также сейчас вот все-таки вот эти всякие события, когда Саудовская Аравия с Ираном э, какой-то такой конфронтации политической, и из-за этого русским витязям не удалось полететь в Бахрейн, потому что Бахрейн за Саудовскую Аравию, лететь через Иран, в общем, ну, вот такие э, нюансы. А песня написана уже пять лет как, э, когда они впервые за долгие годы полетели именно в Бахрейн, ДИАЗ 2011, очень серьезное авиашоу, э, серьезное, потому что к авиации в той стране очень отношение такое просто потрясающее. Там, где король бывший летчик-испытатель, наверное, это все накладывает вот на, этот, на эту страну такое отношение к военно-воздушным силам. Летим за морскую страну, что далеко в чужих широтах, мы на военных самолетах, Но наш маршрут все не на войну Летим в нерусскую страну Как по линейке в небесах Мы чертим след инверсионный Меня снизу страны, зоны И часовые пояса мы на работе. В небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан Не спорят там по-мусульман. Мы им открутим пилотаж Сорвем восторг, аплодисменты Ведь помнят страны, континенты Все знают в небе почерк наш Наш Russian Crazy Пилотаж Мы небом одержимы, и она не на час на жизнь Коли заниматься летным телом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле все за пределом А на земле давно все за пределом Дай Бог нам снова над Москвой Пройти дать салют победы На нас с небес посмотрят деды И вспомнят свой последний бой Под замерзающей Москвой и дай Господь сберечь орлят, Чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька Жидуб, Покрышкин, Чхалов. На помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом Там на земле давно все за пределом да да да да же нас, как то, что на земле все за пределом. На земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Та -та -та -та. А, следующая песня. Вот, э, я всегда говорю, авиационный мир тесен. Вот э, мы с Сергеем летаем очень много в командировке, и вот он не даст соврать, на аэродроме зайдешь куда-нибудь на высотку, плановую таблицу смотришь, неважно, это будет там центральная угловая какая-нибудь, Камчатка, Елизова или э, Калининград, там Черняховск, смотришь фамилии, ты, ты раз бар знакомый, бар знакомый, потом через год <laughs> видишь там где-то. Это всегда встречается. Я к чему? Вот я когда в Сирию тоже летел, а, в экипаже смотрю, лицо знакомое командира борта, борт, ну, там, Ту-154. Что-то ну, вот не, не вяжется, вроде я его видел на Ан-72. И действительно, пять лет назад мы с ним летали, и вот следующая песня, она как раз вот тогда родилась. Маршруты дышим небом и землей Посадки словно знаки препинаний Устали от внеплановых заданий Здоровый сон на несбыточной мечтой И кто бы нам скомандовал «Отбой!» Домой не успеваем, позвоню Жене скажу, что снова улетаем на север, когда назад не знаем, а сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чата на войну. Солдатики поднимутся на борт, и если мы отправятся в весну. Нас не курорты ждет аэропорт, у нас сегодня чартер. крутой глиссадой, словно камнем вниз. Коллеги за бугром так не умеют, мальчишки все притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как на бис. Их увезут, а приведут других. В обратный путь мы снова санитаем доктором кому-то шанс подарим. Дай Бог, чтобы этот путь не стал для них Дорога намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, Для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут, Хоть против. Идем ночной пьесадой к дому вместе И привода огней, как будто крестик Который нас спасет и сохранит Господь нас все спасает и хранит А дома ждет она, моя любовь Шутя мне скажет, где вас буря носит И что за пятна на комбезе Спросит Пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь. Следующая песня. Ну, премьера его была на прошлом концерте, хотя стыдно мне, как она тогда получилась, потому что она вообще была с листочка. Сейчас я уже немножко ее разучил. А, э, про замечательную машину, самый большой в мире вертолет. А, Ми-26 уникальная машина, как, наверное, все э, машины советских, российских авиационных конструкторов. Но эта машина с большой историей к сожалению, или как-то вот так сложилось, э, что иногда в войсках она имеет такое вот обидное прозвище «корова», ну, может быть, за большие размеры. А, честно говоря, когда приходилось на ней летать, э, ну, на показах, э, такая птичка очень резвая, сумасшедшие крены, эволюции может в воздухе делать, но не это главное достоинство. У машины потрясающая история, именно эти вертолеты тушили реактор на Чернобыльской АЭС. Эм, именно они по просьбе многих стран работают на тушение пожаров. Это было и в Греции, и в Камбодже, и во множестве стран, в той же Турции. Эм, ну, такая, такой штрих когда-то, несколько относительно лет назад, в Афганистане, когда американцы, значит, у них э, был подбит Чинук 47 вертолетик такой, Э, вытащила его именно наша машина, это был Ми-26. Ну вот, э, этой машине посвящение. Помню тот солдатик на погрузке, обозвал коровой, вот пижон. Все шутил, внутри, был как в кутузке, что я даже не вооружен. Но не до него, когда нон-стопом Кружат мои восемь лопастей, А под ними сердце, где галопом Скачут двадцать тысяч лошадей. Это мчатся по небу галопом Двадцать тысяч летных лошадей. Я ношу в себе живую силу как в час пик автобус, я набит. Где меня уж только не носило, Блистер помутнел и бог болит. Но когда без дела я кукую, Грустно свесив восемь лопастей, Весь табун скучает и тоскует Двадцать тысяч летных лошадей. Рвутся в небо на земле, тоскуя Двадцать тысяч летных лошадей Страны я менял, пахал как трактор И в режимах чрезвычайных жил Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил Штатовский чинук в горах однажды Ввысь подняли восемь лопастей, Если что, поднимут Боинг даже. Двадцать тысяч летных лошадей. Если надо и не то покажут Двадцать тысяч летных лошадей. В небе с экипажем дни и ночи, На работе некогда грустить. В левой чашке пилотяга-летчик, Мы с ним вместе нас не разделит. И окружность в небесах сияет, Что рисует восемь лопастей. Как в упряжке мой пилот сжимает Двадцать тысяч летных лошадей. Нежно держит ручки, погоняет Двадцать тысяч летных лошадей Одного бойца я встретил снова. Я его запомнил, как летел. Вот что про меня сказал корова. Вот пацан, повоевать хотел. Пуля дура догнала, скосила. Слава богу, жив, меня узнал. А когда ко мне на борт вносили, Божью коровкой обозвал. Прошептал «Спасибо» на носилках коровкой Божьей назвал. Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфетки. Спасибо. С этой машиной как-то такая смешная история, это вот расскажу. У нас в Минске есть такой аэродром Боровая, Десау в Беларуси, и там э, прекрасный музей авиационный он постоянно пополняется. И сравнительно недавно, наверное, вот один из крайних экспонатов это Ми-26. У нас э, белорусских ВВС они не используются, в МЧС. Вот. И э, там директор музея, э, полковник такой, он уже в запасе, инженер, э, такой потрясающий мужик, который всем этим болеет, всей этой экспозиции, он может часами рассказывать про э, каждый экспонат. И у него очень такое своеобразное чувство юмора. И когда приезжают иностранцы, а их там очень много, он, когда подводит их э, к этому Ми-26, э, говорит, именно вот этот борт э, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ну, это действительно так, он не реактор, потому что он там был задействован. Говорит, их сразу сдувает как ветром, просто. Они э, улетают от этого вертолета. А, и вот недавно, говорит, было очень такое интересное, потрясающее исключение. Пришел один немец, Э, с семьей. Э, да я к чему вот? Все-таки как русские люди влияют на Запад? Жена наша русская. Вот, она уехала туда, видно, как-то вот его воспитывала. Ну и говорит, я рассказываю, там подходим постепенно к этому Ми-26, естественно, он уже так наготове, сейчас рассказать рассказывает, вот это самый большой вертолет в мире, там, та-та-та, как мне не бывает. 20 тонн внешней и внутренней подвески, там 22,5 тысячи лошадиных сил взлетная мощность. Кстати, вот этот именно этот борт э, на Чернобыльской аварии участвовал в ликвидации последствий. Немец прищурился, улыбнулся и сказал, это вот после этого он таким большим стал. Следующая песня. Э, я когда ну, э, планировал как-то концерт все-таки. Я тут буду еще вот туда в камеру приветы передавать, обязательно поздравления. Сразу вот поздравляю действительно тех, кто сейчас э, слушает концерт в онлайне, э, семью свою в первую очередь, э, друзей своих и просто незнакомых людей, действительно, с Днем Защитника Отечества, с Днем Советской Армии Военно-Морского флота. И вот к следующей песне я планировал привет передать аж в Бангладеш потому что там работали мои друзья, летчики-испытатели Иркутского авиационного завода, передавали самолеты. И вот для меня таким было потрясающим сюрпризом, когда через Иркутск, то есть он прилетел в Москву, улетел в Иркутск к себе на, на завод, вернулся сегодня, вот буквально сегодня прямо с аэропорта сюда, заслуженный э, летчик-испытатель Российской Федерации Сергей Владимирович Михайлюк. Сережа, спасибо огромное, что ты прилетел. Это потрясающий сюрприз. И песня, которая, кстати, премьера состоялась у него на дне рождения, на юбилее в прошлом году. обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родни. Мы словно воспитатели, а они как будто школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых перемещаясь вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз каждый раз, как первый раз, не бывает здесь ничьих Они испытывают нас, а мы испытываем их мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и солнце, и в Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Царство за небом мы точно окажем, Летая на всем, что летает и даже На том, что летать по идее не можем. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что много весь мир. Молча сполна романтики благоволит удача нам И деньги словно фантики швыряем мы по сторонам Не объяснить вы таким, что мне измерить кошелек Когда останется родным на память шлема и орденок И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим Вот это они тоже нас многому учат И хоть красота есть и солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарства за небом мы точно окажем Летаем на всем, что летает и даже На том, что летать по идее не может Охрана ставили ходим, вот еще б тот край найти Чтоб не было сомнений, возле ты мог сказать Лети Любимому ребенку, что за годы научил ты жить И в лебедя утерка смог как в сказке превратить А после дети новые, которые сильнее, умней Строптивые, рисковые, недобную для нас родней и снова непослушный класс перейду руками и притих Они <laughs> испытывают нас, а мы испытываем их мы в небе летать и работать их учим В ответ тоже нас многому учат И хоть красота есть и солнце, и туча, Романтики мало, зато и не скучно И пусть самоты нам горы предложат Полцарства за небом мы точно скажем Летаем на всем, что летает и даже На том, что летать пойти не может в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало. Зато и не скучно, и пусть золотые нам горы предложат. Полцарства за небом мы точно скажем, летая на всем, что летает и даже на том, что летать мать не может. скоро-скоро уже будет антракт. Э, ну, я просто хочу сказать, на всякий случай, немножко порекламировать. Там э, продаются диски такого слегка известного автора-исполнителя Николая Анисимова. Я думаю, что, <laughs> что, наверное, у всех есть, но тем не менее, мало ли, как кого-то это заинтересует. Но есть сегодня очень там такая ценная, я считаю, вещь. Э, там продается календарь с фотографиями Игоря и Богдана Руденко. Вот Игорь сегодня здесь присутствует, мой замечательный друг, фотограф Министерства обороны. Я считаю, один из самых э, серьезных фотографов, э, занимающихся воздушной фотографией, авиационной. Это его работы, календарь военно-воздушных сил э, на этот год, хотя бы начался, начался, я скажу, что чем ценна эта штука, кроме красивых фотографий? Там все праздники авиаторов в течение года. То есть иногда так ну, вечером ты раз сидишь и думаешь, что так на стол посматривая и не знаю, что делать, а как раз когда глянул, увидел, оказывается, сегодня день штурманской службы, к примеру, или дальней авиации. Вот поэтому это там все будет продаваться, кого, кого заинтересует, можно посмотреть, можно увидеть. Годы птицы пролетают по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не даже быть бы живу столько лет на всех режимах. В небе мы живем, одной семьей. По ущельям и вершинам светокрылою машиной Пишем то ли сказку, то ли пыль Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось И не превратила нас в утиль Та, что в небе от та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль Та, что в небе от та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле Экипажем вот пили за машину и за миля Мы на ней, как бабка на метле Мы на ней, как змей Горыныч Тоже можем землю выжечь или как ковер но вертолет Только чаще в этой сказке Как устала я сам раска Из последних сил оно всех спасет Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями Днем и ночью в бурю или штиль берет а и баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. То, что в небе от Ивана, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Мин. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возит даже президентов и на разных континентах В небе, словно рыбкой в воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцы, знают то, что выручен везде над полями и лесами, ледяными полюсами Кружит, поднимая снег и пыль Да что в небе от и баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Ким. Та, что в небе от баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Ким. Михаил Леонтьевич. Миль. вокруг Сирии сегодня крутится. Ну, впечатление было. Э, очень э, удивило, ну, может это и не удивительно, но тем не менее, очень много из Беларуси летчиков и ветеранов передавали привет, говорит, ну ты мужикам там обязательно передавай, чтобы они, ну вот, все нормально, мы за них болеем. Еще более удивило, когда с такими же приветами и пожеланиями звонили с Украины такой вопрос подвели. Э, и вот про эту песню, которую сейчас вы говорили, вот это ж ты про них, вот это вот прямо, вот мне ну, надо немножко слова поменять там вначале. начале, ничего менять не буду, но э, песня действительно там, я с мужиками разговаривал, популярна, потому что э, Су-24 там, наверное, ну, основную нагрузку, по крайней мере, первых месяцев вынес на себя, когда увидел в здании тысяч самолет с 24 звездочками на борту, то есть 240 боевых вылетов за 3 месяца с лишним. Ну, у меня как бы так э, очень... Меня это впечатлило, хотя мужики сказали, ну да, это нормально, но это не самый крутой э, результат. Вот. навстречу бегства Под завеску заправлен И подвешены все средства И летит сирена Фаер Опустили капониры Пахнет в воздухе войною Значит миру не до мира Миру явно не до мира Ночи, видимо, до ночи День тяжелый мне маячит я не нож, но я заточен под военные задачи. В верхах большой дулица не нашли для мира повод, не смогли договориться. За ночь я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время члена всех часов. Только стрелка мне решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах Где там небеса? Нам дорогим Адрина добавляет неизвестность не жалея керосина Я облизываю местность Где-то рядом неприятель Мне сейчас не до капризов Включен главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключим тех, кто снизу Но после огнем и громом Огрызается поверхность Контингент и там не промах повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро, и я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо на пролом, как на рваных парусах. ну всего лишь жизнь. Наши судьбы на лесах, где на мне весах? Живы оба не убиты, хоть по вполне влупили точно. И Перелетом тетерит, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое как на меня Велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Хохочу эскадрилью Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся Обязательно вернемся Мы вернемся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить чудесам чтобы не была, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевисит на весах, где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах.